טובים פתאום. לא יודע מה קרה, אדם. אנחנו באים כאילו נכנסים חדר, אין ויש כאילו כל עוד אחד אתה רוצה להגיד לי שהספקת לרוץ עד לשם? כן, אחי. כן, כן. כן, כן. אה, איזה חמוד! תחשוב שזה גרונאיד. לחשוב שזה גרנט, חתיכת טמבל. <laughs> או, החברים שלו, אין בעיה. אין בעיה, מתי? אין בעיה, כן. No problem. מה אתה אומר?